ассалому алейкум подписчикои калхозобод тв бачао ина нархҳои балон пакршка камр или без камр не бозори калхозобод инами здания пони пакршка ипара бирем вокзал мерава ипара сини қирғани наиҷа магазини чойхонаи шамсулло ҳозир медорем нархҳои балонара шуруқшу балонра тамошо мекунем ассалому алейкум яхшимсиз ака вазан ақаб сози яхшима тепадами балонла ина бачо думетаж мебурем балонҳои нағз нағз опел мерседес сечка тайота кемри аяла и балонҳо размер чанд ака ҳаштоду панҷ шаст панҷ размераш чанд чордаҳ чордаҳ این بالونه خیتای بالونه به او خیتای به او خیتای ها چند سومان که یا؟ 250 سومان این ای هسته با 85 60 این نکسی هم یا نکسی ها؟ نکسی خیجبک های همین بزنم خیجبک اپیل هم بشه با یا هم چورده یا چند سومان که؟ 85 65 چورده این هر خوشان 250 یا 250 سومان به او خیتای این با هست این هست اینا چند سومان که؟ نه هم نه 250 250 сомони беу а بله بله мақсад худошона биям бо выбор кунад мешада кадомаш маъқул боша با میبینیم شما نسی با میشه инам 250 сомони این برای کاروان برای ویکتور векторо она барои мерседесо чӣ кара нака мерседес ина барои астраҷиан ина барои мерседесан ё барои мерседес сечка и чӣ кара зималета ёки фақат ё зималета ё чанд сомона накаба нархошо 320 бо арзон бошад иам беоа ё и навме به او یک امسال به او یک امسال دن سه سه پنجه سامون یپونی رزمیر چند دقیقه ایلا؟ یک سه نوال پنج شست پنج یک سه نوال پنج شست پنج چورده یک پونزده پونزده یه بچه این دندونوشون نه هست کدومش؟ یه دوزده دوزده برای پورتر برای مطرال های مراوی ایکل برای ویان برای تیکو همش همی بشه همی بید رزمیر میشه دن؟ دو سه بیستی تو ارزان بشه این هم یکم سورت هایی هم؟ آقا یپونی هم یپونی دو سه بیست سامون هم؟ اینا 14 شهر ина барои портер будаст бачаҳо 220 сомон آه بله бо арзон мешавад بله муомила карда мешавад ина бачаҳо барои портер мотороле ки китайский болкашона ҳам хеле якум сорта на بله بله نه چورده ёш барои чи анака اینا برای اوپل барои опела برای اوپل میکسی опел 65 با 70 75 65 14 аҳа и хеҷбек астраҷи вектора تو сидан караван زن میشن то караван зада мешавад یه هم رزمیل چورده هم؟ بله چورده نرخوش چنه نکه؟ 320 هم نرخه هم 320 هم اونو؟ با ارزان بشه ارزان بشه هر با بای ماتیز هم اینه هستم بله ماتیز؟ آه بله اینو چند سومه نکه؟ شاید پایان با اها اینش دیگه رزمیل اینه اینه اینه سه و بیستی هم با ارزان بشه خیلی یه هم یکم سورد؟ بله بله یکم سورد با 320 هم اونو؟ یکنه با هست مثلا گزیل روز که هست اینه بالانه گزیل ها یو گزیل ها؟ یو چند سامان نکه؟ یا نخوشن سه و پنجایی هم با ابزار نکن خیلی هم سه سه پنجا سامان یو رزمیرش چند میشه بکه؟ یو هفتاد و پای با هشتاد بالانه باری که بلند هم باری که بلند هم یو مخیولم شانزه یا هبده میشه ده؟ شانزه شانزه ана спринтеро ҳаст и спринтера барои боркашӣ боркашӣ иё чанд сомон анака ино панҳсади ам панҳсад сомон донаш панҳсад сомон як якум сол якум сол бео ана барои тайотао чи ҳастм тайотаба тайота кемри тайота карола ина ино бошад иноа ино чанд сомон барои тайота кемри اینا 320 هم با ارزان میشن 320 сомон донаш ина бачаҳо як донаш 320 сомон ям якум сор аргина беушни развал баланс баланс развал رزوان هست بگیریم رزوان развал мебинем دیگه جو هست بچه سوز رزوان اینه هست با باری مرسدس ها حالا کریسی ҳаминоме ино чанд сомон боша ё ҳамаш зималета нака بله بله Иш чанд сома нарха барои Мерседес? Ина ман 320. 320 сома стандарт нарха. Я бачо як донаш 320 сома. Яким сорт ина. Дандоношо тамошо кунед ягон ҷош чи надора. Ана 320 сома мисол ози ман дута банон харидорӣ кунам, часпонда ҳамаш дар донаш ме? Ҳамаш мешам. Ҳамаш ра хим кунам. Часпонда арис кардам мекунам. Ҳамаш бепул аз шо зави. Перекет кам мекунед, пеша қафо ва қафо ра пеш. Хулас бачо ина харидорӣ кунед балона часпонданаш ҳамааш дарунаш омадааст пул часпонданаш иша барои месидеса ина бачо зимистон омад бачо пага худо хад ак бар гуфтеся намедонам бо пакашкотана алишкине бачо ина зимистон сарши балонаои бачо балоне каси пачка патсалафа дар кор боша нерем даруна тамошо мекунем бо поёнда будааст ина бачо барои портер некси опел астраҷи тойота кемри барои чи ака ина барои дути караван аст ё нахуш чаран ака ишам сесад бист сом мирае бачо ина якм сорт бео сесад бист сом ноз мирем ана намша тамошо мекунем ина бо поёнда як ба газинчашта медорем ҷа хоначаш куҷа бидорем куҷаш чихеранака иҷам беӯш неа кемри американка и размераш чамош ҳабда ҳабда иш чанд зона кард э, дусаду понздаҳу па панҷоҳу панҷ будааст ҳабда размера ина нархиш хе бошад ина дандонаша чорсад сомона ина бачаҳо кемри американка 400 тумон бо арзон мешава муомила дорам барои лексуса лексус ино чанд тумон акар ҳаштад бо арзон мешавад ё чи хеле жорстки мяхкиҳамаш мяхкиа пуро дар ниам будаст бачо барои лексусо касе лексус дошта бошад ҳаштатум бо муомила дорам мена бо баломаи ҳаст сесезони барои баломаи мошини раф чор баломаи ҳастку вайвой баломаи не пикапо ҳастку пикапои тайота ина барои раф чорам будааст балонаш икрас ба мас ино чӣ хел ака инош ин барои чи ин бачо инҷа балои нағз нағз будааст инош барои чи якабарои лексусе баланда лексусе баланда мисол чорта як хил ёхта метедам агар ракас бошад чорта як хил ёки дута як хил ба лексо ам ам муқтаги 800 ме мошина калон ба ҳама ба ҳама ҳам ҷа ҳаст ба ҳама мошина калон аҳа ба чо ҳама мошин ба намудаш ҳаст спритбра ад наскат ме аҳа ва ай ба ҳама лексои 570 баланда ка ҷипо аҳа ин нав ба ҳама нав ё нав ам пачка ё чанд сол бад навш нархошо 1100 ам ҳазор сум часпонда метавонед ҳазор сум часпонда метавонед ина бачо ҳазор сумони часпонда метавонед ваҷи бо ипарашма медароем инҷа полни пат сарафана пачка опела ана ё чанд сомон баъд айкуҷо хитоя бо ҳаст масалан якм сол дорад ина дуюм сол дорад сеюм сол дорад ч чорсадҳаштод сомо нава ина бачо иткетка соли кандагӣ нест пачка нав чорсадҳаштод сомон агар порт э, чи спринтерспринтер инша нав будаст ина э, э. и магазини ҳамаш нав инҷа ва континентал бо мерседес asılacağım. Ha? Onunla beklenen sonuçtan daha sonra bir sürdüğüm son aldım. Üstüdür ne hava? Yem xitoy mu? Ne, in, in germanski ya. Yok germanski ha? Yine xitoy. İş xitoy. Ne? Bazı böyle portre, e, şey, portre kafon. Portrede kafa ha? Eksel pancak pancak aynı. Eksel pancak pancak narxı chiqadi varinaka? Narxi 420 shu yoz. 420 ne ha? Şey Yam ne Nava. Yine nava. Vallahi панҷи панҷоина сенздаҳа сенздаҳ ин барои чӣ накорината барои портерои дуай балонаи рейд кардем қиматҳа балонаи баланд ин портер яка ин портер ин портер дуа портер ду ин сенздаҳ ин дувоздаҳ панҷ номер дувоздаш портер яка ин портер до яка ин панҷ доллара ин сензаи панҷи панҷоа ай ман чорта дорам оварда ин худо дақиқ боша ин дарачо ҳастҳастҳаст портедор портер бо ҳаст ин аболаи хитоиш тайфун бо ҳаст нексен ин аболаи беҳтари ё нархо чӣ хелам бадака нархи ино 551 нархи ино 451 хитоиш ин аба чо хариси хитоиа ин ҳаст من نمیخوام. اینو چند سومه؟ 115 بار تو برای ستاریک سو. برای ستاریک سو؟ نرخشون 800 شده سینا. 800 سومون نه و پچ قیمت شده. پچ قیمت. این 115 55 هم ده برای لکسوس. آها. برای کمر ادکسون. آها. که همش میشه. خلاص مرسدس ستاریک لکسوس اوپل نکسی ماتیز پورتر همه نمودو شاز. بیو باشه بیو است. نه پیشش هست. پورتر پیشش. نه پیشش هم. نه. برای 14 нархаш чи қимат ина размерашон 95 ба 14 эсан нархошон 700 шудааст ин 65 мешавад аомаи кемреан газело мезанад газелои пешва мезанин тоғри мегиран запас кардидам бо ҳазина 15 15 ҳазина размер понздаҳ барои астлаҷи астлаҷи сол панҷ панҷоу панҷ шонздаҳ насл кадомаш ҳамиёме я бачао дандоношо бини дандоношо пачка нав бироба нархеш чӣ қадар нахда нархи ин сол панҷ панҷоу панҷ ози худаш шашу си шудост шашшсомонӣ гоформа ҳаст ҳаминоа гоформа чорма нархашон 500 ва аз он мешавад 500 ӯ озбекҳо барх ҳастна як ино барои чӣ хели мошин мекунад ҳоло опел опел ҳамон хеҷбек астраже вале опелери сидан вектран 85 65 ваз мераша ям як ки ям нексима ҳаст ман майно ҳарски чанд сомон баъд ино пан соли панҷоҳ сомон во арзон мешавад мақсад бо часпонда иш сенза будааст ина иш чорда барои некси ҳаминоа مبلغ 14 85 65 14 на всех сезон м плюс с за мисол то бисо мерса на чор фасла зималетни солошона на 2022 сола ина на 2022 нависта ки бачо чор фасла балола ина чор фасла ба меша на бада ин узбекистон аха савмесна корея ина савмесна корея хулас ҳамкори доранд ҳамкори корея хатур ҳамкори доранд ина хам ва ҳаст ва мешӣ то сай бо ино разме 13 не 14 14 мо а ина бо нас барсо барсо 85 ба 70 ин чихил мошин меша ино вектор асосан ду тиёба мезанина а ва мен ас чи мезанам каравана кутана каравана одди ина бачо ина нархаш чанд сумо така нархи 4 5 шудааст 4 5 сумо айна мо дорам аа ин панҷсад сомон ин аба чо любой маркада панҷсад туратон бе як айназар гузаронда тамошо кунед чи хел марка даркор чи хел мошин ба даркор чи хел размер даркор наоми беоми зимя овардам ё зимя нархоша 53 шудааст ва арзон мешавад арзон мешавад 85 70 а вале зималет ма ин ман нав баробаш а нас ина бачо зимистон сар шуд балон пакешкала эҳтиёт кина ина алуш кина касе ари кемри да гоша ина хас мешавад ин хас ари кемри а ари кемри кемри ая кисгошо 16 меша метавонад тоғри мегирана 215 16 16 нахаш хабар ина 500 сомон. Бачо, касе кемри дошта боша, ина 500 сомон пакачка. Нао. Хай хулас нам хеле бачо, манзили мо бозори Калхозобод. Ина вокзал нарасида. Инҷа чойхонаи Шамсул аст. Ру парошта барашта ина ми як сетажа балонхона нав сохтагиан. Ина рақамоша экранда мемонем бачо, бемало занг зада ҳатман занг занем, подписаться, лайка фаромӯш накунем бачо. Саломат бошед.